бездна тянет вниз, окутал словно флир. Этот сон птицей полети, посмотришь сверху вниз, нет меня, хочешь позови. that's Thank you.